mau tangkong ya ayo tangkong tangkong ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ini dia nih ya pik ya tadi kayak jilong kalau ini harapan lebih kurang Hei. dibantu pada lanang. Mendek oh ya. becak teri ini ya teman-teman 哎。 Visor, il sonno giù Dasa kurang memburi. Anu sirite. Ketekuk. Kaki-kaki terak ketekuk dasa. Pak De? Wah, Saken. Ih. Dua, dua, dua. Ndak sih nak ketekuk Pak De? Saken. Ndak kena kok dicoplok. aku mau jadi aku tak kulit dulu sih. no đây nuôi aku tuku iku lah bojone canan niku ngono jarene <laughs> Medal manjene. Lah iya, saken gak senengku. kesayangan kesayangan yo orang Senin we. Cer, eh, ono orang Senin. Masih rusuh di sini ya. Aduh, enggak cek.